Всем привет! Вы попали на мой канал. Поставьте лайк и подпишитесь. Сегодняшнее видео будет про то, как я поеду в магазин. Так, мы уже приехали, и нас здесь встречает наш продавец Нубик. Мы ему даем денежек, он нам за это дает э, нашу покупку, которую я заказала по интернету. Вот, это мой новый стиль. Как вы поняли, я заказала новую одежду. Всем пока, надеюсь вам понравился этот самый короткий ролик и мое интро. Пока!